Viete vy o tom, že Slovensko je jediná, jediný štát na svete, kde prišiel komunizmus zo západu? No, či je jediný, to neviem, ale áno, na Slovensko prišiel zo západu z Česka. Ďakujem za rozhovor.